Então passa aqui manteiga na mão. Passa na outra mão, esfrega a mão na outra. Pronto, Pronto. dá? Toma, faz a bolinha agora. Isso, passa aqui no granulado. Eita. Eu não consigo. Consegue, vai, enrola assim. Cadê? Aí, tá bom, bota lá. Bota aí no granulado. Só que tem a coisa. Não, chega que tem a coisa, senão vai coisar teu dedo. Ó, teu dedo todo grudado. É, enxuga aí. Pronto. Pronto. Olha o brigadeiro do maluco, Calma, eu vou pegar, tá bom? brigadeiro. Ah, deixa aí, deixa aí. É melhor tu ir botando, eu faço as bolinhas e tu vai botando, não é não? vai fazendo as bolinhas. Deixa que eu boto. Não, só joga aqui dentro. Não lamba, vai lavar a mão agora, vai. então não vai fazer mais. Não pode ficar lambendo, Malu se não passa tua baba todo mundo por brigadeiro. Não é pra lamber a mão, tá bom? Mexe, mexe, mexe. Direito, tu nem fez a bolinha direito. <laughs> Não, que graça. Tem que fazer direito. Ninguém viu. Não, Scott, primeiro passo meu. É. Teu. Um brigadeirão, ó. <laughs> Vai, basta aqui. Já ah. fez. <laughs>